merhaba sevgili Müzik Hoşinarius izleyicileri. Bugün CNR Yacht Festival'de e, San Lorenzo S76'dayız ve e, yanımda Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey var, Murat Bekiroğlu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sizi yoğun bir temponun içinden... Siz de hoş geldiniz. Ee, <laughs> öncelikle aslında çok konuşacak şey var ama bir fuarla başlamak istiyorum. Ee, ilk defa uzun zaman sonra Pendik'te bir fuar oldu. Ee, nasıl geçiyor? Evet, ya aslında e, deniz fuarları maalesef endüstrimizi e, bölündüğü için, bir yere getiremediğimiz için e, iki, iki fuarla devam ediyor uzun yıllardan beri. Bu bizim en büyük ayıbımız. E, bölünmeden önce çok başarılı fuarlar yapmıştık biz Bendik Onun sonrasında Tuzla'ya gittik. Ben şahsen firma olarak Tuzla'ya gittim, Atik Romana'ya gittik. E, sonunda e, derneğin desteklediği e, firma, Siyanar, e, Pendik Marina'da fuar yapma kararı aldı. Biz de e, derneğin desteklediği fuara girme kararı aldık. Şu an burada başarılı bir fuar geçiriyoruz. Gönül isterdi ki bütün endüstri paydaşları e, burada olsun, tek bir fuar olsun, tek çatı altında ama olmadı. Umarım ileriki yıllarda olur. E, açık alanda olması çok keyifli. E, şansımız da iyi gitti, havalar çok güzel. E, gerçekten kaliteli e, bir müşteri profili görüyoruz. E, zaten beklediğimiz e, hani kalabalık olmayan nezih bir fuar olsun. Şu anda üç gündür onu yaşıyoruz açıkçası. Peki e, biraz aslında bu senenin e, farklı bir durumu da var bu pandemi dolayısıyla. Siz de 8 markanın temsilcisi olan bir firmasınız. Evet. Aslında e, sektörü domine eden bir firmasınız. Biraz buradan baktığınızda hem de fuara gelene kadar bir süreç. E, zaten stoklara gittiği konuşuluyor falan. Hani böyle düşündüğünüzde bu dönem nasıl geçti? Yani bu geniş yelpazede nasıl geçti? Ya biz planlarımızı yıllık yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük denizcilik firmasıyız. E, bilanço büyüklüğü bakımından, marka e, bakımından, satış adetleri bakımından. E, geçmiş yıllarda hep ertelenmiş e, bir e, satışlar vardı, satış kararları vardı. E, Şubat fuarına geldiğimizde biz de ciddi stokla gelmiştik Şubat fuarına. Hani bunun kırılacağını, artık satışların daha da iyi olacağını düşünerek e, ciddi bir stok tedavi yapmıştık Böyle öyle girdik e, geçtiğimiz Şubat fuarına. Ve e, çok da başarılı bir Şubat fuarı geçirdik. E, son üç günü hariç. E, e, çok kötü bir olay yaşamıştık orada e, ülkemiz adına. Daha sonra e, onun akabinde hemen pandemi başladı. Böyle bir, bir aylık falan bir herkesle, bütün endüstriyle e, bir panik havası oluştu. ve müşterilerimizi doldu. Ama onun sonrasında yavaş yavaş insanlar evde kaldıkça biz e, hemen e, sosyal medyaya ağırlık verdik. Bütün ekibimizle insanlara bilgilendirmek için e, sizin şu an yaptığınız gibi YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta bu tür çalışmalara çok ağırlık verdik. E, bu konuda profesyonel bir kadromuz var. İlhans olarak şirketinde çalışıyor. E, bu işlerden çok başarılı e, sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Ve hemen bize geri dönüşleri başladı. İnsanlar şunu da anladı, ya hayat bir tane hayat var. E, ertelenecek pek bir şey yok. İmkan olduğu sürece, imkanlar dahilinde herkes pandemiyi de bahane ederek e, tekne almaya yöneldi. Tekne almayan karavan aldı. Karavan almayan e, yaylalara çıktı, doğaya açıldı. Yani bu e, apartmanlarda sıkışmış hayattan herkes bir an önce kurtulmak istedi. bu da sırf bize değil, bütün endüstrideki herkese ölçüleri dahilinde olumlu olarak yansıdı. Peki eğilim nasıldı sizce? Mesela şimdi şu anda aslında e, en lüks yatlardan birindeyiz. San Lorenzo, e, Türkiye'nin değil dünyanın e, en iyi markalarından ve e, özel üretim olarak e, farklı bir var. Farklı evet. bir e, şeyde. Herkesin ulaşabileceği bir tekne değil. Ama sizde e, 8 marka var. Siz bu arada neyi gördünüz yani bu süreçte hangisine eğilim çoktu? E, yola bizde 6 metreden 60 metreye kadar tekne Hı -hı. var müşterilerimize sunduğumuz e, her segmentte e, olumlu bir e, ivme var satışlarda. E, özellikle bizim 6 ile 12 metre arasında olan manufacture dediğimiz balık tutucu teknelerimizde e, şu an e, talebi karşılayamıyoruz. Yani fiyatlar çok daha ucuz, insanlar çok daha kolay erişebiliyorlar o segmente. E, en azından bir yerden başlamak istiyorlar. Aslında beni mutlu eden de o. Hani üç tarafı denizlerle çevrili bir e, yarımada ülkemizde e, bizim toplumumuz e, yüzünü denize çevirmemişti. Ben 24 yıldır bu işi yapıyorum ama son her geçen yıl e, insanlar daha fazla denizle buluşmak istiyor, denizle kucaklaşmak istiyor. ve tabii bu da bizi mutlu ediyor. Daha endüstrimiz emekleme safhasında olduğunu ben düşünüyorum. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Yaptığımız regülasyonların faydasını şimdi alıyoruz. E, hatırlarsınız eskiden 5 metre tekneye bile Amerikan bayrağı çekiliyordu bu ülkede. Şimdi en azından insanlar tüp bayrağını rahatça çekebiliyor. Ona göre finansman enstrümanları e, çeşitlendirip müşterilerimize kullandırabiliyoruz. Ve bunun avantajları var açıkçası. Her segmentte olumlu yönde bir iğme var. Peki şey soracağım şimdi, biz de ki 12 yıldır yapıyoruz, ben de o kadar zamandır bu sektörün içindeyim. Ee, şeyi hep konuşuyordum, otomobilin yaşadığı patlamayı yan sektörde yaşayacak. Ya ama biraz sanki yavaşlamış gibiydi geçtiğimiz senelerde. Siz onu nasıl görüyorsunuz? Yani Aa. o gerektiği noktaya ne zaman gelir? Öyle bir patlama e, yaşayamıyoruz. Keşke yaşasak. Hı hı. E, yani otomotivin satış rakamlarıyla e, teknenin satış rakamları e, yani kıyaslanamayacak kadar e, küçük karşılaştırma yaptığınız zaman e, ya yani bir kere altyapı eksikliği var bizde. Hala mani sorunlarımız var. Hala marneların fiyatları çok yüksek. Yani bugün e, orta seviye bir yönetici e, bizden 6-7 metre bir tekne al, alacağı zaman ya da yerli üretim bir tekne alacağı zaman yani ilk önce şunu düşünüyor. Ya ben tekneyi nereye koyacağım? Bana yıllık kostu ne kadar, maliyet ne kadar olacak? E, hala bunları, bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada daha gidecek çok yolumuz var. Bizim şu anda en büyük e, eksikliğimiz, e, en büyük gider kalemimiz marinalar. Marinaların da, da üzerine binen ecdimisil bedeleri var. E, bunlar çözülmeden bizim endüstrimizdeki o patlamayı biz yaşayamayız. Biraz aslında genel bir politika olması evet. gerekiyor bu konuda evet, ki evet. şey olsun. Peki Türkiye'de bu pandemi çok yükseltti satışları. Avrupa bu konuda nasıl siz e, Ya şöyle da? çok yükselttiğini ben düşünmüyorum ama herkese olumlu yansıdı. Göreceli firmadan firmaya değişir. Ee, bir de e, her firmanın kendi politikası, kendi markasına yaptığı yatırım, satış sözleşmeler o, o markanın yeni ürünleri vardır. Bunlar hep etkendir e, satışların yükselmesinde. Ama genele baktığınız zaman e, pandemi sonrasında e, tekne almaya eğilim arttı. Ve bunun da sebebi işte malum bahsettiğim sebepler. Avrupa'da da aynı e, şekilde bir artış var. E, San Lorenzo üzerinden söylemek gerekirse biz artık 2022-2023 teslim tarihleri tekneleri konuşuyoruz. Yani San Lorenzo bir üretici e, yılda 500 milyon euronun üzerinde ciro yapıyor. Sadece 55-60 e, tekne üreterek e, tamamen müşteriye özel üretiyor. E, şu anda zaten pandemiden dolayı hiçbir tane kontrat iptali olmadı e, kendilerinde. 2021 tamamen dolu e, modellerin %90'ında. Bir iki modelde böyle önümüzdeki yazı teslim tekne bulabiliyoruz. Onun dışında bütün tekneler satılmış zaten. San Lorenzo da eski bir marka. Ee, sizle beraber Türkiye'de aslında evet. e, şey buldu yani hayat buldu diyeyim. E, nasıl onun Türkiye'deki yeri aslında biraz ondan ya, San Lorenzo 1958 yılında Hı -hı. e, Mr. Yannetti tarafından İtalya'da kurmuş e, ve tamamen kişiye özel tekne üretmiş. Hatta benim e, 2011 yılında San Lorenzo'yu almadan önce 2000'li yılların başında hatta daha eski yıllarda e, Türkiye'nin e, aristokrat denizci ailelerine özel imalat tekne yapmış. E, ama böyle senede bir tane, iki tane, üç tane tekneler yapılmış. E, ben markayı alana kadar da San Lorenzo'nun Türkiye'de esamesi okunmuyor idi. E, çünkü özel sonrası e, e, sanayicilerde oluşan e, bir para bolluğu, zenginleşmeyle beraber daha çok endüstriyel tasarımı olan, endüstriyel üretim olan teknelerin satışı yapılmış Türkiye'ye. Hiç böyle özel üretim tekneler getirilmemiş. Ee, ben ilk başta da çok zorlandım. E, doğruyu söylemek gerekirse. Çok emek harcadım şahsım ve ekibim olarak bu markanın e, Türkiye'ye yerleşmesi, tutulması için. Ama şans da ya, Allah yardım etti. Ee, biz çok başarılı işler yaptık. Yani satmadan önce e, bunun teknik eğitimlerini aldık, aldırdık. daha sonra eşime, dostuma, bana güvenler tekne sattım e, fuarlara girdim. Fuarlara e, hep inanarak girdim. E, başta tekne, stok tekne koymadım ama standla girdim. E, hep anlatarak bunları müşterilerimize e, e, başladık bu işe. Onun sonunda e, birçok teknik eğitimler düzenledim. Hem kaptanlara, ilk defa Sandarozo tarihinde Sandarozo Captains Akademi'yi biz Türk kaptanlara yaptık. Bütün bunun altyapı yatırımını ve finansal yatırımını ben yaptım. Ee, daha sonra Elit Beyzi gibi organizasyonları var. Onlara devamlı buradan müşteri götürdüm. Geçen yıl e, biliyorsunuz Türkiye'de yaptık. 254 misafirimizi Bodrum Kempiski'de ağırladık 3 gün. Ee, bu yaz e, çok özel toplantılar yaptım. E, San teknesinde, müşterilerle, gidip koylarda. Böyle birebir bir ilmek gibi bu markayı Türkiye'de işledik e, son 10 yılda. Ve bunun da ceremesini şimdi görüyoruz satış olarak. E tabi burada yani müşterinizi mutlu ederseniz size e, her zaman bu e, hani word of mouth derler ya yani mutlu bir müşteri size e, 4 tane e, bir tane mutlu müşteri getirir ama mutsuz bir müşteri size dört tane satışı kaçırabilir. Dolayısıyla bizim e, şirket içinde politikamızda e, müşteri öncelikli. Yani müşteriye olabildiğince en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. O yüzden e, Türkiye'de birçok tekne fabrikasında olmayan adette bizde gemi inşa, gemi makine mühendisi arkadaşımız var. Yanılmıyorsam 6 tane gemi inşa mühendisi barındırıyoruz. E, ciddi bir teknik kadromuz var. 60 kişiye yakın bir personelimiz var. E, Bodrum'da Göcek'te ofislerimiz var ve her yıl onlara yatırım yapıyoruz. Yeni teknik arkadaşlar katıyoruz. E, ki yeter ki e, müşterimize anında hızlı bir cevap verelim. E, bakın mükemmel bir tekne yoktur. Her tekne bozulur. Sandalyoz da bozuluyor. E, ama önemli olan iyi niyetle e, çok hızlı bir şekilde bu sorunu gidermek. Bizim de buradaki görevimiz, e, hedefimiz bu. Son olarak da 2020 bitiyor aslında. Bunu 2020'de bir fuarla karşılayacağız. Evet. Ee, Şubat ve 2021 beklentilerinizi de öğrenin. Valla biz 2021 e, beklentimiz gayet olumlu. Aslında biz 2021 satışlarını 1 e, Eylül 2020'den itibaren yapmaya başlıyoruz. E şu anki gidişat 2021 yılının teknolojik endüstrisinde iyi olacağını gösteriyor. E, bir güzel haber de artık Şubat ayında bir tane fuar yapılacak. İki tane Öyle fuar olmayacak. Evet netleşti. E, Tuzla'daki fuara katılan e, arkadaşlarımız e, şu, tuz, bizim fuara geliyorlar. E, CNR'da fuar yapacaklar. Hatta kontratların da bugün imzalanması için son gün, e, hmm. zam e, görmeden imzalanması için bugün son gün. Bildiğim kadarıyla e, oradaki arkadaşların çoğu kontratlarını imzaladılar. E, biz de o fuara e, tarihimizin en büyük standlarıyla katılıyoruz. 8 ayrı standta 4000 metrekarenin üzerinde 24-25 e, tekneyle e, katılacağız. E, çalışmalarımızı şimdiden yaptık. İnşallah e, herkes için hayırlı bir, bereketli bir fuar olur. bence de e, siz zaten bu konuda e, çok güzel işler yapıyorsunuz. Hakikaten bence yani biz tanıdığımdan beri sizi gelişimi yakından takip ediyorum böyle başarılarınızın teşekkür devamını dilerim. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız ee, için. Sağ olun. Orijinal Reus'ta bizim Beraber için e, çok e, ayrı bir yeri var. Tamam. Özel e, bir yapı. Bize destekliyoruz. Evet, çok sağ olun. Ee, teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Oşinaryos'u biz ilk e, trio ile beraber ilk e, adımlarını attık. Çok güzel teknik videolarımız var. İzlemek isterseniz arşive sizi davet ediyoruz.